Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi videomizda Redmi Note 11 Pro E5G haqida bo'ladi. Bizani bilasizlar, Texnogo kanal boshqa kanallarga ajralib turadi. Neobichni videolar qilamiz biz. Misol uchun e, boshqa blogerlar Redmi Note 11, Note 11 Pro qilgan bo'lsa, biz Note 11 E sini qilyapmiz. Xo'p, telefonimizni ochamiz. Telefonimizni har doim ichidan chiqib telefonimizni har doim ichidan chexol razrashni ichidan makulatura и skrepka sim karta chiqarish uchun shu joyi eng zo'r joyi deb hisoblashadi man o'zimga ham yoqadi telefonni salafandan ochish ko'rib turganingizdek dizayn juda ham chiroyli Xo'p, korobkasidan yog'i 100 bit, Type-C и быстрый zaryadga 67 vatt ko'rib turganingizdek korobkasini yoniga ham 67 ватт быстрый zaryadga yozib qo'ygan bilayotgan bo'lsanglar ko'p kompaniyalar samsung kompaniyasi ham e, apple kompaniyasi ham telefonlariga Э, o'zini заводской ko'chib qo'shmaydi э, mi kompaniya shu narsani saqlab qoldi haligacha shu mi telefonlariga ham redmi telefonlariga ham mana shunaqa прозрачный chехол bo'lsa ham korobkasiga э, qo'shib berishyapti и yetmaganiga защита пленкasi ham qo'yilgan mabodo telefoninglarni kalit bilan cho'nchak solmasanglar qirilmasligi uchun chexolni ko'rib turibsizlar o'zinglar прозрачный juda judayam sifatli qalin hozir chexolni ham taqib ko'rsataman chexoli judayam удобный qo'lga yaxshi tushyapti ichi qo'lni plyus tarafi e, zaryad qiladigan joyini защита qilib turadi agarda ustidagi защита plyonkasini chilib tashlab e, steklo yopishtirsanglar bu chexolini qo'ysanglar stekloni ko'tarib yuboradi havo kirgizib yuboradi uning uchun alohida chexol sotib olishinglar kerak bo'ladi o'zini chexolini taqolmaysizlar o'zini chexolini ishlataman desanglar ustidagi plyonkasini shilishinglar keragi yo'q agarda bundan ham yaxshiroq chexol steklo sotib olmoqchi bo'lsanglar shu kes brendga murojaat qilsanglar qilib berishadi telefonimizdan zaryadkasiga keladigan bo'lsak ko'rib turganingizdek 67 Watt. bu yog'i kiradigan joyi 100 b u type c bu 0 dan 100 gacha 45 minutda to'lyapti zaryadkamiz bu juda ham zo'r natija telefonimizni dizayniga keladigan bo'lsak e, dizayni turburchi qirrali qirrali telefon o'zimga ham yoqadi turburchi buni materialiga keladigan bo'lsak materiali orqa tomoni plastik yon tomoni ham plastik oldi gorilla glass 5. Telefonimiz rangiga keladigan bo'lsak qo'limdagi qora rangi bundan tashqari ko'k rangi bor va oq rangi ham bor Turganingizda 120 yuz 60 gerts ga qaraganda ancha plavniyroq ishlaydi sirliroq ishlaydi telefonimizni dyumiga keladigan bo'lsa 6.67 oltmish dyum oldi ekrani gorilla glass 5. bu telefonimizni kolonkasi ikkita kolonka past qismida bor и tepa qismida bor hozir shu kolonkasida stereo kolonkasida muzika eshitib ko'ramiz qanaqa baland chiqazadi qanaqa sifatini tekshirib ko'ramiz mana hozir muzga eshityapmiz ikkita kolonkasi ham ishlayapti ham baland sifati yomon emas yaxshi I telefonimizni qiziq joyi gamerlar uchun protsessori keladigan bo'lsak protsessori snapdragon 695 video kartasi 619 yuz и pubgni bu telefonda bemalol o'ynaysizlar azusiga keladigan bo'lsak azusi olti gigabaytdan iborat qo'limdagi 128 yuz 6 sakkiztalik 6 oltiga ikki yuz ellik oltitalik и bor Gamerlar qisqa qilib aytganda bu telefonda bemalol pubg o'ynaysizlar voy mani gapimga ishonmayapsizlarmi hozir kirib ko'ramiz hozir ko'rgan bo'lsanglar telefonimizda pubg mobile 10 minut o'ynadim lekin telefon o'qa qizmadi Xo'p, endi gamerlarga xayr endi foto modelchilarga fotograflarga keldi e, standart kamerasi bir yuz sakkiz megapiksel e, sakkiz megapiksel shirik 2 megapiksel makro kadrlarni oladi makro kadrlarni bilsanglar yaqinlashtirgan obyektda ola olasiz 2 megapikselda standart 1.8. hozir asosiy kamerasi 1.8 megapikseldan sizlarga wow deyish mumkin lekin haqiqatda rasmga zo'r olyapti lekin video bo'yicha video keladigan bo'lsa lekin meni qoniqtirmadi videosi chunki videoda ikki xil rejimda oladi 720p 30 ta kadr 1080p 30 ta kadr bu telefonda 4k 8k yo'q qo'limizda ikki xil rejimda ishlayapti 720p 30 ta kadr 1080p 30 ta kadr 60 ta kadr yo'q 4k ham yo'q ko'rayotgan bo'lsangiz 30 kadrda kadr unaqa плавно yurmaydi selfi kamerasi keladigan bo'lsa selfi kamerasi ko'rib turganingizdek oldida dirkasi katta emas kichkina sizlarga xalaqit qilmaydi 16 megapiksel ham yaxshi ovoqda sifati zo'r telefonimizdan sistemiy оболочкасiga keladigan bo'lsa, android 11 bilmadim nimaga hozirgi redmi telefonlarni hammasida e, 12 оболочкасы MIUI 13 telefonimizni plyuslariga keladigan bo'lsa 3,5 mm audio jeki bor 2 porti bor mabodo kondisionerlarga yoki televizorlarga pultlarni qidirib qolsanglar mana shu orqali telefon orqali boshqarib tashlayverasizlar и yon tomonida отпечаткасы bor manga удобный yon tomonda bo'lgani ko'rayotgan bo'lsangiz juda yam tez ochyapti shundoq qo'linglarni qo'ysanglar ikki sekundga bormasdan ham ochyapti juda yam tez ishlayapti ko'rayotgan bo'lsanglar ikki tomonli ikkita tomoniga ham nano sim qo'ya olasizlar bunga ikkita sim karta tushadi xohlasanglar sd karta qo'ya olasizlar faqatgina bitta sim karta ishlaydi yoki da ikkita sim karta ishlatasizlar fleshka ishlatolmaysizlar yoki bitta sim karta bitta fleshka ishlatasizlar ikkinchi sim karta ishlatolmaysizlar telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak kanalimizga obuna bo'ling layk bosing kommentariy yozib qoldiring и sizlar uchun mini konkurs har bitta o'zinglarni ishlatayotgan e, telefoninglarni kommentariyada yozib qoldiringlar random tarzda biza aniqlab o'sha telefoninglarni iloji boricha obzorini qilib beramiz